100%. Uh, eh, bona tarda a tothom, a tots i totes per vindre al segon dia de Cultura uh, Viva. Avui comencem amb el panel, com ha dit el Dani, d'Institucions de la Memòria, que porta el subtítol de Revitalitzar el patrimoni cultural mitjançant mecanismes d'accés i participació. A la Gala Pillo farem una mica la, la introducció per donar-vos el marc uh, polític i els vectors i elements en els que discutirem aquest, aquesta taula. I només dir-vos que, per recordar una mica com està gent la dinàmica de Cultura Viva, que una de les grans apostes d'aquestes trobades són no parlar des de la idea de sectors o des de eh, compartiments estancats de la cultura o disciplines eh, molt independents entre elles, com molt bé va dir el Geiron, es tracta de construir interdependències entre els sectors i entre les ciutadanies, i per altra banda el que ens interessava de fet no és perdre llavors la idea d'un diàleg amb els sectors, sinó de començar a construir altres paràmetres on començar aquests diàlegs i aquestes formes de conversar sobre cultura que incloguessin tota la pluralitat tant de sectors com de xarxes ciutadanes com d'altres formes de produir, distribuir, remesclar o accedir a la cultura. En aquest cas, eh, per al panel de les persones que vindran, que ara s'estan posant totes el micro per poder parlar en públic, una de les coses primeres que volien treballar i hipòtesis de partida era la idea de si portem una política cultural que, que, que comporta un nou model de ciutat, quines serien les polítiques al respecte de lo que és la memòria i sobretot a la memòria en un sentit plural. És dir, ens agrada molt parlar de la pluralitat de memòries, de patrimonis i sobretot parlar de la idea de que les memòries i els patrimonis de la ciutat són uns elements transversals i llavors una de les primeres coses que s'hauria de repensar en unes polítiques públiques és la idea de centralitzar les polítiques que tenen que veure amb patrimoni. No? Llavors, perquè una de les primeres eh, diagnosis ja mostren que el model de ciutat de Barcelona i les institucions que normalment estan treballant la memòria són moltes vegades contenidors molt unificadors, que construeixen uns relats molt específics i molt hegemònics de la que ha sigut la vida de la ciutat o de la que ha sigut les diverses històries i memòries, i pensaven que descentralitzar la ciutat en aquest sentit també seria una mena d'intent per eh, criticar la construcció institució més patriarcal de la història de Barcelona i entendre llavors que tant els arxius com les institucions de les memòries han de ser plurals i diverses. I en aquest sentit ja passo la paraula a la Gala, que farà ja com la segona i tercera part de lo que és la introducció. Bé, com, com, bona tarda, com que serà una introducció seré molt breu, no, no patiu. Um, quan parlem de memòria, jo crec que eh, està bé recordar que la ciutat democràtica que coneixem, la Barcelona que coneixem, en realitat és així, gràcies a moltes de les lluites veïnals i de les lluites de les classes populars um, al llarg de, dels anys i que moltes vegades també hem perdut la memòria, hem perdut el record també d'aquesta construcció de, de la ciutat i ens hem quedat amb, amb un amb una conservació d'una memòria més, més formal i per tant quan parlàvem de memòria dèiem també la necessitat de poder recuperar en tant que Barcelona és una ciutat diversa les, les diferents memòries que tenim a la ciutat, no només aquestes memòries de, de lluita que comentava ara abans, sinó també les memòries que tenen a veure amb la diversitat d'orígens que tenim a, a la ciutat, pensar el patrimoni com una qüestió no només material, sinó també com una qüestió eh, immaterial i Ah, en aquest sentit, si faig un apunt així més institucional, que és, jo ara estic aquí parlant com a regidora de participació, però també tenim un comissionat de memòria històrica a l'Ajuntament, justament perquè aquesta dimensió de com construïm la història i com conservem i com revitalitzem també les diferents memòries de, de la ciutat puga tenir un major impacte dins del que és l'acció eh, municipal. Um, aquí, un, un poc, quan, quan ho parlaven amb el Javier, no? de quina introducció estaria bé, bé fer, eh, dèiem també de relacionar-lo, i crec que això s'ha parlat també aquest matí, amb els diferents arxius que tenim a, a la ciutat, més que res perquè ara com apuntar un, per apuntar un repte, el que ens manca també és un treball més transversal i més interdisciplinar entre els arxius populars i els arxius socials que tenim a, a la ciutat i jo crec que al llarg d'aquests dies també ha passat gent per aquí que efectivament ha anat construint aquests arxius i d'altres que tenim als barris i que tenim també a, a diferents espais de la ciutat que són menys coneguts. Ens falta aquesta, aquest treball interdisciplinari, aquest treball entre l'administració i, i la ciutadania per fer que aquests arxius efectivament mostrin part de la identitat de, de la ciutat. I també comentàvem la necessitat, en tant que arxius populars, però sobretot en tant que, que arxius públics, de com adequar aquests arxius a l'era digital que estem vivint. No? Actualment, eh, tot i el els esforços dels diferents arxivers que tenim a la ciutat ens trobem contínuament amb tot de gent que et diu que té dificultat per poder accedir als arxius, no només accedir físicament, sinó per poder treballar també amb aquests materials. Llavors, per una banda, hi ha el repte de veure com fem que aquests arxius que són públics puguin anar caminant cap a tenir llicències lliures i obertes, no? allò que és públic hauria de, ser, hauria de poder ser de domini públic i no tenir un, un copyright i uns drets d'accés restringits i podri, hauria de poder ser un, se li, hauria de poder donar un ús eh, lliure per, tot, per tothom, sobretot quan no hi ha, quan no hi ha interès eh, comercial, però també hauríem de poder trobar aquesta manera en què això, compaginar els diferents arxius que cuiden la memòria de, de, de la nostra ciutat eh, amb un format adequat a l'era digital i adequat també a aquelles pràctiques que ens permetin construir el futur de la ciutat i aquestes memòries plurals i col·lectives de, de la ciutat. Per tant, jo crec que això, com a introducció molt, molt breu, si volem continuar construint la ciutat democràtica, aquesta construcció passa per cuidar la memòria, passa per obrir els arxius, passa per poder treballar conjuntament administracions, a eh, ciutadania, arxius populars i passa també per caminar cap a una un accés, sobretot en, en, en format de, de llicències, lliure i sense restriccions, perquè efectivament això que és públic sigui de, de domini públic i de, i de tothom. I sense més, eh, li passo la paraula al Javier, que serà qui presentarà els diferents ponents de la taula. Merci, Gala. Uh, la idea una mica com les dues taules que van tindre ahir és que hi haurà una primera conferència que marca, diguéssim, els discursos i els paràmetres més teòrics i conceptuals de la, de la taula. En aquest cas serà el Vicent Ruiz, que és professor i que treballarà sobre les idees, les nocions de l'arxiu com un element empondador, l'arxiu digital i també les dinàmiques de transparència i rendiment de comptes, entendint l'arxiu també com un element de transformació ciutadana i com un bé comú. Després tindrem com quatre incursions en pràctiques situades eh, de diversa índole, en les que intentarem situar precisament com aquestes hipòtesis es poden, eh, diguéssim, concretar i agafar cos i també com al mateix temps aquestes hipòtesis poden configurar el que seria un programa de política cultural a nivell de, de ciutat. En aquest cas, en segon lloc tindrem el Martín, a veure si dic bé el seu cognom, Brickernic, <laughs> más o menos, perdoneu <laughs> para el meu holandès. El Martin és professor del Netherlands Institute for Sound Ambition i treballa molt temes d'innovació ciutadana, accés i cultura visual, i en el seu cas, el punt que ens interessava molt subratllar de la seva inclusió a aquesta taula és tot el tema de la cultura digital i la remescla entesa com la disseminació i el que són les Open Access Technologies, les tecnologies d'accés obert, són també elements d'implicació i de participació ciutadana, com molt bé ha subratllat la, la, la gala. El Vicenç feia l'acudit de que potser el, el Martín hauria de ser l'últim, ja que parla, xerrada de remescla, però aquí el posem el primer una mica per canviar les lògiques de producció i de disseminació de, de, la, de, de la que és el camp cultural. Després tindrem a la Núria Ricard, que és professora de, de Belles Arts, en aquest cas de la Facultat de, de Universitat de Belles Arts de Barcelona, i també és membre del Centre de Recerca Polis, i en el seu cas, eh, els elements que intentarà posar eh, en qüestionament són com es fa una recerca artística i com es treballa des de la idea del patrimoni material, en aquest cas eh, sota la mirada de gènere de dones, en la pressió de dones de les Corts, i també des de la idea de construir un patrimoni, un arxiu que és viu i que també és part de l'esfera pública, en aquest cas perquè de fet té fites i té elements d'intervenció en el que és l'espai públic de la mateixa ciutat de Barcelona. En el tercer punt tindrem, el, en aquest cas, el Xus Domínguez, que és creador audiovisual, que ve de León, i que parlarà en nom d'un projecte que ha estat impulsat per la Fundació Cerezales Antonio de Sidònia, que és un poble mig perdut a uns 30-40 quilòmetres nord, al nord de, de Lió, i que és un poble que té uns 40-50 habitants a l'hivern, no? que dobla la població a 300 al, a l'estiu, i que té un projecte que intenta fer una barreja entre el que seria un arxiu digital a recuperar formes de treball rural i comuns de Castilla i Leó perdudes, que són els filandones, que ja ens explicarà el que vol dir això, i a més a més construir tota una digitalització i un procés d'activació al, al territori. I en últim lloc tenim el Francisco Rubio aquí, a la, meva, a la meva mà dreta, esquerra, de la Fundició, una cooperativa que treballa eh, de forma controversial entre pedagogia, cultura i models de ciutat. I en el seu cas parlarà una mica de la, de la idea de la correspondència no, de moviments socials amb educació popular i arxius, de com construir altre tipus de memòries i sobretot de l'Observatori de, de Barraquisme, que és com una plataforma ciutadana que estan impulsant ells des de, Perif des de Belvitge. I també li toca una mica un doble barret, perquè farà de Francisco per parlar del seu projecte com la fundició, però també ha sigut la persona que ha coordinat amb el Pablo, que està en el públic, el taller d'aquest matí d'institucions i memòria, i llavors donaré unes tres o quatre pautes, una mica de conclusions o preguntes o problemàtiques sobre el que ha sigut tot el procés del taller d'aquest matí. I res, agrair a tothom, a tots i totes que heu vingut i moltes gràcies. Ah, i després dir, sobretot, que a, a, després de les representacions que hi haurà, hi haurà una mica de debat i hi haurà dues persones, la Gala i jo, que començarem en fila zero, però que el debat està obert a, a tothom.